اسطنبول في شوارع أساسية تعتبر أعصاب في اسطنبول نفسها هن شارع الاي 5 وشارع الاي 80 وعلى الشوارع الرئيسية بيكون في كتير من الفعاليات المهمة يلي الناس بتتسابق حتى تعملها مثل المولات الكبيرة، الأوتيلات الفخمة، المجمعات العملاقة واحد من المولات الأساسية اللي موجودة على شارع الاي 5 اسمه مرمرة بارك يعتبر واحد من أهم وأجمل وأكبر مجمعات التسوق الموجودة في تركيا جانب هذا المول الضخم في مشروع وهذا المشروع اسمه بوتانيكا واحد من شبكة مشاريع تي دي اي بضم خدمات كتير حلوة حدائق رائعة لكن أهم ما بيميزه مو ال quality ولا المساحات ممكن تعتبر أمور جدا ثانوية لكن موقعه المميز أنه جانب مرمرة بارك مرمرة بارك يعني هو جانب محطة المتروبوس تبع بايليف ديزو المحطة الأساسية يعني هي أساسا على شارع ال E 5 شوفوا الخريطة الجوية المتعلقة بمشروع بوتانيكا على اليوتيوب واعطونا رأيكم بهذا الموقع الرائع